Здравейте, аз съм Иван Диков, а днес съм облечен с фанелката от визитацията на Филип Котор, бащата на маркетинга, в България преди 4-5 години. Той изнесе една много интересна конференция в НДК. С вас пък ще говорим за това как да се маркетираме, продаваме и позиционираме по-добре в LinkedIn, най-голямата корпоративна социална мрежа в света. щом ще се занимаваме с тази професионална мрежа, много хубаво да знаем как точно се произнася това, тъй като съм чувал какви ли най-грешни варианти, най-разпространеното които е LinkedIn. Правен начин да го направим е точно както сега го изписваме за вас на нашия матерен език. LinkedIn. А какво всъщност е LinkedIn? LinkedIn е една професионална социална мрежа. Тоест хората представят себе си там точно именно като професионалисти, а не като в другите социални мрежи. Каква музика, филм, книга или каквото и да е друго, политически, религиозни пристрастия имат тези техни интереси, личните им. Не, тук са предимно професионални интереси. Тоест дори ако имате интерес към домашните любимци и много обичате котки, например, тук в LinkedIn не е мястото да описвате тези свои интереси. В днешния епизод ще ви покажем как точно изглежда отвътре тази платформа и как може да апгрейднете, да оптимизирате своя профил, така че да стане по-добър и евентуално да ви носи повече професионални ползи. Ако нямате създаден профил, разбира се, всичко започва още от там. Трябва да се регистрирате в LinkedIn. Използваме един такъв вече съществуващ профил, а именно моя, да ви покажем как изглежда отвътре платформата. Както виждате горе в ляво, имате секция Home, която е еквивалентна в много други социални мрежи. Дори във Facebook има подобна. Там ще намерите новините за хората от вашия социален кръг. За разлика от Facebook обаче, новините, които ще намерите, няма да са от естество кой къде с нощи е пил, какви хубави снимки от коя вакансия има или дали се е оженил, мъжил за някого или не. Тук новините, които ще видите за хората от вашите професионални кръгове, по-скоро са кой къде вече работи, какви умения е придобил, дали е препоръчен, дали има някакви сертификати, дали е завършил университет и евентуално последват и компании, то някои новини около компаниите. В секция профил, това, което може да видите всъщност е как изглежда един профил в LinkedIn. Най-отгоре имате този кратък сегмент с профилната снимка и информация дясно от нея, който до някъде напомня на визитка – в по-големи детайли как точно може да направим тази визитка най-представителна и грабваща най-много внимание за хората, които гледат нашия профил, малко по-късно в този епизод. В дясната част на екрана ще видите един измерител за това колко добре е развит вашия профил, който се казва Profile Strength на английски. Както виждате, неговата най-голяма степен е тъй наречения All Star или по-български звездичките в LinkedIn. Прелиствайки по-надолу профила ще видим краткото описание за нас, тъй нареченото summary на английски. Там може да опишем себе си като професионалисти и да създадем първо впечатление за нас от хората, които разглеждат нашия профил. По-надолу ще намерим момента, с които сме решили да представим себе си и които хората от нашата социална мрежа могат да оценят. Тези, които са най-добре оценени, всъщност седат най-горе в цялата класация. Това е един изключително полезен инструмент, който може действително да покаже как хората около нас, как социума оценява дали сме добри в това, което твърдим, че сме добри. Следва нашия опит, било то професионален или академичен такъв. Професионален означава всички местоработи, в които сме работили, а пък академичен всички образователни институции, които сме завършили, било то гимназии, Университет и колежи, т.е. формално такова образование, с което завършваме с диплома, или всички институции за неформално образование, които ни сертифицират. Между различните практични съвети за това как може да подобрите вашия LinkedIn профил, решихме да ви дадем един съвет как най-оригинално може да събудите вашето куче в следващото Vine видео. След като се научихме по оригинален начин да събуждаме нашето куче, нека сега да се научиме по оригинален начин да оптимизираме нашия LinkedIn профил. Няколко доцени съвета, които ще ви дадем, започват с профилната снимка. По какъв начин трябва тя да изглежда? Първо, трябва да имате профилна снимка. Може да звучи смешно, но всъщност има много профили, които дори нямат профилна снимка. Много е важно да създадете първото визуално впечатление с една хубава снимка. Такава, на която, както и сами може да видите, сме облечени представително. Тоест не с фланелката на Филип Котор, а с една риза, която дори да не е на Филип Котор, винаги е по-добре да сме с една риза за господата въртовръзка, ако искаме и още по-тежко присъствие и един костюм отгоре. Също така не бихте искали да имате един неподходящ фон на снимката, която слагате. Какво е неподходящ фон? Снимка както дискотека, така от плажа, така и може би снимките в къщи, които както много хора сте виждали, се снимат сами, да било това в спаната или в банята, това не искате да го правите. Моят съвет към вас е да имате една професионална студийна снимка, т.е. за около 10 лева на всяко едно фотостудио могат да ви направят една снимка, която е добре осветена и има един изчистен фон. А пък, ако разбирате от Photoshop, или пък някой ваш приятел разбира, вече всички мои хора имаме хора, приятели около нас, които разбират от Photoshop, той може каквато и снимка да имате изоблечен добре на нея, да изреже фона и сам да сложи един професионален хубав фон отзад. Последният съвет, който бих искал да ви дам за нашата снимка е това на къде трябва да гледа вашето тяло. Препоръчително е вашето тяло да гледа навътре. Както и си може да видите от този примерен профил, когато гледаме камерата, която ни снима, не бива да прекъсваме мощния контакт, но тялото ни трябва да е позиционирано така, че да гледа навътре към профила. Няма в детали да обясняваме защо точно така се получава, но поради психологически причини на подсъзнателно ниво това влияе по този начин това се асоциира с успех. За доказателство мога да приведа и една от най-известните алкохолни напитки, най-известното уиски може в света, без да казвам една, за да не правим реклама, на един човек, който се разхожда много често, да го наречем пешака, например. Та този човек, ако сте забелязали, винаги ходи в една посока. Тази посока именно се асоциира с успех. Това е причината ние да искаме в нашата профилна снимка да поддържаме очен контакт с камерата, но самото ни тяло да гледа навътре. След като сме готови с нашата профилна снимка, кратко, точно и ясно, трябва да опишем нашата месторабота в Headline секцията на LinkedIn. Тук и без това ние имаме известно ограничение за броя символи, който мога да използваме, така че не трябва да разтемаме много лукоми. В няколко думи трябва да обясним на един човек, който не ни познава, какво точно работим. В следващата секция, Summary, правим описание за нас самите, но малко по-дълго, отколкото в хедлайна по-рано. Тоест тук е място, където може да опишем себе си, използвайки глагола съм. Нещо, което не е много разпространено в cv автобиографите. По този начин мога да кажем, че ние до някъде топиме ледовете с хората, които гледат нашия профил. Защото сме по-одухотворени. Няма гонзи бюрократичен език, работил 5 години, правил това и това. Там казваме аз съм такъв и такъв специалист, който съм работил това и това в тази и тази сфера, имам такива и такива постижения. За да отидете една стъпка по-напред, дори това, което ви препоръчвам, е да напишете какви са вашите професионални интереси, даже вашите професионални мечти. Относно вашия опит, било то професионален или академичен такъв, мога да ви дам съвета да бъдете изчерпателни. Да опишете, без обаче да разтягате лукуми, всичките неща, които сте правили в работите, които сте работили, също така и какво сте завършили в образователна институция, които сте завършили специалността, евентуално дори и какви дисциплини. Относно работата специално, това, което ви съветвам е да напишете с какво сте се занимавал, също така какво сте научил тази работа, какво сте взел за себе си. Ако имате пет предишни местоработи, в които си личи, че сте били без да знаете защо там, т.е. само за парите, това няма да направи много добро впечатление на вашия бъдещ работодател. Обаче, ако сте били на последните си пет работи, а, израстващ, видимо, във вашата кариера и навсякъде пише, първо се научих Примерно за един човек в сферата на продажбите. Първо се научих да обработвам пазарната информация, след това се научих да я представям на, на моите менеджери, след това се научих да хода по срещи и накрая се научих да а, подписвам договори след няколко срещи с някой клиент, това означава, че сме се развили доста добре като продавач. Така че описвайте не просто какво сте работили от всяка една позиция, ами какво сте взел за себе си и как тази позиция ви е развила вас самите. И ето как с няколко ценни съвета успяхме да оптимизираме нашия LinkedIn профил, да бъде по-лесно откриваем от другите хора. Но истински добрите LinkedIn ползватели знаят, че за да бъдат успешни, те трябва не просто да имат пасивна употреба, т.е. да чакат да бъдат открити, ами и е активна такава. Да търсят други хора и много добре да се държат с своите контакти, да ги обгрижват, за да изличат реални бизнес ползи в дълготраен аспект. Как точно това се случва, може да разберете в следващите епизоди, които може да видите в нашите канали в VBOX и YouTube и на нашата Facebook страница, където пък може да оставите и вашите коментари. А ако имате нужда от консултацията, може да се обърнете към мен директно посредством моят LinkedIn профил. Благодаря ви за вниманието, лек и усмихнат ден!